Oder? Yeah! Geil! Schöne Meerforelle! Ah, so geil! Ah, ich bin nicht. Sehr, sehr schöne Meerforelle. Wow. So geil Farbe. Was für ein Fisch! Was für ein Fisch, Leute! Geile Fische. Sehr, sehr schöne Farbe. Wunderschön.